E aí, Bien, para Béisbol 100%, estamos con Emilio Bonifacio, uno de los hombres importantes en esta alineación del equipo dominicano, el equipo de los Tigres del Licey. Una gran victoria hoy porque ya el equipo pues prácticamente se mete en una clasificación ya para las semifinales. No, claro que sí, esa, era la meta, tratar de salir al equipo de Cuba sin, sin, sin, quitarle el crédito, a pesar de que ellos estaban 0-2 en la serie, y, ¿sabes? que querían, ellos también iban a salir a ganar y yo creo que, que de suma importancia esta victoria en el día de hoy. Se ha visto una gran química en el equipo, bateando, corriendo, se ve que las jugadas salen. Este equipo ha tenido una buena ofensiva hasta ahora. No, claro que sí, como, como, no como dijo Offerman ahorita, no tenemos un equipo de, mucho poder, pero sí de personas que, se puedan envasar y, entonces esto se, trata del que más no te cajera, tiene más chance de, ganar los partidos y mientras más tú te envases, hay más chance de notar cajera. ¿Qué te ha parecido este equipo de Cuba a lo largo de toda la serie? Porque al principio mucha gente lo dio como favorito, sin embargo, el equipo tiene 0 y 3 y no ha lucido nada bien. No, yo creo que, el, equipo de ellos no ha lucido este, al, nivel que, son, que son ellos como, como, como, equipo, y, pero, son cosas que pasan en el béisbol y, en, torneo corto a lo mejor le ha afectado eso de, no poder batear, de no poder practicar y Emilio, una cosa, el equipo de calzas te dejó libre. Sin embargo, tú has seguido bateando como si eso no te preocupara. Eh, qué está Emilio Bonifacio, el abogado, en diligencia? ¿En eh, qué está esa situación? No, ahora mismo estamos esperando porque estoy bajo ah, en, hacinamiento, pero son cosas que, yo tengo que tratar de, tengo que seguir haciendo mi trabajo y ayudando al, equipo de, Dominicana a ganar los partidos. ¿No hay hasta ahora ningún tipo de expectativa, algún equipo, alguna organización? posible irte para el oriente? Hasta, ahora mismo, hasta ahora mismo no, ¿sabes? Tengo que, tengo que esperarle y limpiarle el, el, jueves como, uno dice y y esperar a verlo. Y ellos no, no, no le van a decir a, mi, abogado con qué equipo están negociando un cambio. Claro, bueno, pues gracias Emilio y la verdad es que te deseamos suerte que pueda seguir realizando este buen trabajo aquí en la Serie del Caribe. Ok, gracias. Para Béisbol 100%, Emilio Bonifacio.